E, ni siku nyingine tena tunakutana na shika mike kwa ajili ya kukupa burudani ya mpira, wewe kuchambua magoli ambayo waliofungwa vizuri. Burudani hii huwezi ukaipata sehemu yoyote zaidi ya hapa Swix online ama Swix TV. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kucomment kuhusiana na kipindi hiki nachokifanya kutokea hapa Swix online ama Swix TV. Katika mitandao ya kijamii unaweza ukatupata kwa kuandika neno Swixy Online. Instagram tunapatikana kama Swixy Online, Facebook tunapatikana kama Swixy Online, pia usisahau TikTok tunapatikana kama Swixy Online. Namba ya WhatsApp nitakuwekea hapo chini. Basi nisikulie mbii nyingi sana, wewe bonyeza neno subscribe na kukomenti ili kunipa mimi moyo, manake napoiona komenti yako basi mimi najipa moyo kuongeza kasi zaidi za kukutengenezea video za magoli ama video za matukio yote ya mpira. Leo katika Swixi Online tunaenda kupambanisha magoli yupi ambaye amefunga magoli mazuri na yupi ambaye anabidi akaze buti ili amfikie mwenzie. Hapa tuko na Mayele pamoja na Okwi. Eh, huyu Mayele siku zote waga tunajuaga ni wa Yanga na huyu Okwi tunamjua ni wa Simba, ila kwa sasa hivi kama vile ameondoka hivi sasa. Siji nilipata tetesi kwamba atarudi, sasa sina uhakika kama amerudi au atarudi eh. Ni wewe shabiki kukomenti ni mchezaji gani ana magoli mazuri kati ya Mayele pamoja na Okwi, yaani una komenti mchezaji ambaye aliyefunga magoli mazuri kati ya Mayele pamoja na Okwi. E, nadhani hapo tumeelewana. Yaani ni wewe kukomenti, una comment kwamba hapa mimi namuona Mayele au mimi namuona Okwi. Basi bila kupoteza muda, tuanze na goli moja, goli la kwanza, goli la kwanza la Mayele. Hem, tulitazame kama limefungwa vizuri, ili goli la kwanza la Mayele kama limefungwa vizuri, basi unaweza ukacomment. Eh, hii ni Swix online. Amepita huku Juma Shabana ndani kule, mchezo mzuri wa Hehe. Ni goli ambayo iliyofungwa vizuri sana. Kwa mimi mtazamo wangu naona goli ili goli ili laki mambele mambele ni goli ambayo iliyofungwa vizuri sana. Basi twende kwa okwe Nafasi ya pili hapo, namba mbili, okwe <laughs> Unaweza comment hapo Mayele, hilo goli lake umelionaje? Twende kwa okwe na yeye tukamwone. Ni mbaya sana, kona ndani kiza kiza ndani ya Hassan yuko ndani Okwi eh, huyo ni Okwi. <laughs> Ebwana eh, eh, hili ni goli ambalo lilofungwa kimaridadi zaidi, yani kimataifa, kimataifa na mataifa. Ebwana eh, eh, mm. Hmm. Mbona hili goli sana ni kali sana la, la Okwi, Emmanuel Okwi eh? <laughs> Wewe ni shabiki ambaye unayetoa maoni kwamba kati ya magoli ya Mayere pamoja na Okwi ni yapi magoli ambayo yamepigwa vizuri sana kumzidi mwenzie eh, ila hili la Emmanuel Okwi eh? Hmm. Ni noma sana eh. Kitu cha msingi sana usiache kuweza neno subscribe na kucomment pamoja na kushare ile marafiki zako wote waje waangalie hii video eh, em, twende kwa Mayele tena, nafasi ya tatu. Sasa ameshaingia Dickson Job Ebana e, eh, eh, huyo ni Mayele, sema Mayele e, kutokea Yanga huyu mshikaji mm, mm. Ah, see, ili goli sana limepigwa kimaridadi zaidi kimataifa na mataifa na mataifa, hawezi kulifikia ili goli. Yani ni goli ambao liofungwa kimambele, hilo eh, ni la Mayele ebana. <laughs> ni wewe shabiki tu kutoa komenti Eh, kitu cha msingi kama mwanzo nilivyosema, kwanza usiache kubonyeza neno subscribe. Twende kwa Okwi Emmanuel Okwi. <laughs> Em, twende tukamwone Okwi na yeye maajabu yake. Eh, hii ni nafasi ya nne. Amekwisha haraka haraka mengi. Asante kwasi kwenye neno la hatari Okwi. sema tena okwi <laughs> awe mshikaji huyu, magoli yake yote ni ya kimaridadi, yani ni ya kihatari hatari. E bwana eh. mm-hmm. mi naona hizi njemba hizi mbili hizi aise, ah, magoli yao ni hatari sana. Eh, hiyo e, ni nafasi ya nne. Basi tuende nafasi ya tano ambayo inayomdondokea Mayele kucheza ni yeye na Mayele chanja mbuga Farid Musa kimkataa CJ Wawa, pasi nzuri Fiston eh, Banae, eh, huyo ni Mayele mm. He, tuseme tena Mayele sema tena Mayele <laughs> ni goli ambayo iliyofungwa kimaridadi zaidi. Tuseme tena Mayele eh, tuseme tuseme sisi Mayele <laughs> eh, bana eh, eh hiyo e, ni noma zaidi e, ni nafasi ya tano hiyo Mayele. Kwa goli zake tatu Mayele zimekwisha. Tunaenda kwa Okwi. Okwi tunamalizia goli la tatu ambao ni nafasi ya sita kila mchezaji alikuwa na goli zake tatu tatu. Kwa kwa Mayele tumemaliza tatu, tunaenda kwa Okwi tunamalizia tatu ambayo ni nafasi ya sita. ni wetu kutoa comment kwamba mchezaji gani kati ya Mayele na Okwi amefunga goli zuri kati ya goli hizi. eh bwana eh, mm, tunaenda nafasi ya sita tunaenda kwa Okwe Okwi mtu mbaya, Okwi mtu mbaya sana. <laughs> Ni nafasi ya sita hiyo ameshika Okwi ebana eh. eh. Mm. Mm, mm, mpaka mi mwenyewe kwanza naguna naguna naguna naguna huyo ni okwe okwe okwi okwi okwi okwi okwi sema wewe okwi <laughs> ebana eh, eh, huyo ni okwi ametufungia naye goli zake tatu E eh, bana, <laughs> kitu cha msingi sana usiache kubonyeza neno subscribe na pia kutoa comment. Mimi sasa hivi hapa kitu cha msingi nasubiria comment yako kati ya Mayele na Okwi, yupi ana magoli ambayo yaliyofungwa vizuri kati ya goli hizo sita eh, goli ambazo kila moja goli zake tatu, Mayele tatu, Okwi tatu eh, kwa ukijumlisha hapo zinakuwa sita. <laughs> eh, hii ni Swix online ama Swix TV. Tunapatikana Instagram Swix online, Facebook Swix online, pia Twitter Swix online. Eh, naweza nikakosea hapo nikasema Swix <laughs> pia TikTok Swix Online, sema Swix, Swix Online.